Trayectorias Cruzadas parte da, da cidade e parte da ciudadanía. É un, un proxecto que, que quere poñer en común o, as nosas rutas diarias. por que escollemos unha, unha ruta ou, ou outra, por que nos, como nos desplazamos ou por que nos desplazamos pola cidade escollendo un itinerario ou outro, non? Pois eh, dependendo da, da beleza arquitectónica, da limpeza das rúas, das nosas emocións. Trabajo, el ¿eh? chico nos pusimos en contacto con, con Aspanaes, conseguimos un grupiño de, de persoas, escollimos unha ruta común e a partir de aí creamos o noso propio mapa psicoxeográfico, un mapa emocional basado eh, nas pequenas cousas, na, na naturaleza, mm, que nos sorprende, non? Eh, dende os pásaros que, que, que cantan no parque ata a, dar un paso de peón, o sons que escoitamos por las ciudades, a, olores que, que recollemos eh, esa en ruta. ¿Dónde ¿Te acuerdas? ¿Y ahora la pegas y, con esas pegatinas cubrir tamén a cidade de alguna maneira pois, como esos artistas urbanos que vai, mandeixando a súa pegada por, polas ruas. E, e bueno, a experiencia foi positiva, é, é positiva e esperamos volver a repetir non este proxecto de novo.